ahlan wa sahlan wa marhaban bikum meram njiitu réew mi Macky Sall ci King Fahd Palace ci ndajem kilifaay banque mondiale yi ñu doon amal ci réew mi ngir suqali Afrique moom la journal yi xëyee le quotidien yéene kaay nañu ndajem ida 20 bi njiitu réew mi Macky Sall ci King Fahd Palace ci King Fahd Palace mere na fa kilifaay barab ba hôtel ba ginnaaw bi kilifaay banque mondiale jëlee kàddu di waxtaan ca la courant bi coupé l'observateur nañu 50 secondes yoo xam ne gaañi toog nañu ko courant bu coupé wax demul dikul réew mi quotidien nañu King Fahd Palace de mu njiitu Macky Sall la fa na hôtel ba ñi ñu lañu def jekul jaaduwul ak mata di deug lañu wané ñak de compétence Macky Sall néna ak fi réew mi tollu bara bobé ma nga am ñett groupe électrogène yo xamné sa yu courant bi coupé dafa wara déclencher automatiquement carrément enquête yene kay nañu colère noire lañu ko dembu ci njitru Macky Sall limu japp né mo xew dembu mbir la mo xamné xel mënu koy nangu tay itam sàkku na ni mu gëna gaawé ñi def lu ñu mel maa ñu tege ci bop bi nañu dag seen bop journal vox nañu pap démb bi tay njiital sanalek def noko dembu sir voltage la créé démb ñett bop yu mu jotta dag kenn ki chef de département la ci barab ba ki chef de service ak ñeneen ño xamne ne pap demb bi tëj suqi na seeni la seeni kay ni ñu ci ndajem démb ma doon couper courant ba rek nag mo fa nek ndax njitu romi tuba tubayul na fa afrique wax na itam ci bor yi ñuy faral di lebal afrique neena na bi nañu ko wañi bor yi itam nañu ko wañi bu ñu bëggee suqali afrique ci gaaw gaaw fofu la ñuy jaar soleil national nañu démb ci ndajem banque mondiale mi ñu doon amalee fi ci réew mi ngir suxale afrique tek nañu ci table bi lu tollok 59854 milliards yo xamne banque mondial moko fi tek nañu fi tek li ta wax ci wax Ousmane Sonko ji fi tege yi mu na won ca Casamance njiitu réew Macky Sall beugul wa Casamance kadum yoy mom jital passif journal bes bi nañu kaddu la yo xamne mi nañu ko ci roy mais tanak buñu ci waxul dana tal dekk bi kaddu yi dafa agresser ci bopam nation bi donte sax wax ji ñaawno journal bes bi nañu waye nak du fi gulet c'est lo lu mel waxon nako fi Aline Dunguru Saw borom jaasa yi mo fi newon nañu genné jaasa yi ngir xéxal njiitu mandang, Macky Sall 3e mandang Aminata Touré Assome Diaté ak ki di Abdoul kaddu Ousmane Sonko yi may ñu ko dara le quotidien yene kay nañu ki di asum jaate doomu Casamance yi mom ñaawlu nako ba fu ñaawlu yem ci latir bin yene kay mouvement taxawu Macky Sall ga nek ca Casamance ta wandi fadrame jitu ko momitam ñaawlu na lol kaddu njital passef ba sax tek ne njital passef di Ousmane Sonko limu nekké di wax tatayuko ciowal aji sar li mo yobbu am xelam lat job ci vox populi ne ko duma na la det duma la wedd ci say ndax Ousmane Sonko da nek limuy wax ni jëfu robel deug buñu koy nat nañu séti Ousmane Sonko mande ci xalé yi sa casé won lycée Ousmane Sembène bu yof journal Direct News nañu donte jëf ci ñaaw na jadul waye daan yi ñi la nara tek nañu ko woyofal ndax buñu koy teunk nar bu ndaw lu mu def rek ci gàdd ga loko déggé ci réew mi lañu gissé ay député yu dem ba ci assemblée nationale di xéxanto seen biir ci réew mi lañu gis ab chef d'opposant buñu convoqué mu né ay militant nañu genn xéxal ko ci réew mi itam lañu gis ki di Aline Dumburu Sow dem ci assemblée nationale ne bu ko jaré nañu genné jassé ngir fexé ba Macky Sall am fi 3e mandat dudu wad mbéj na fi Aline Sow dara xé xewul Ousmane Sonko mbiri Marakis xex fa ci Assemblée nationale ba sen yaram tang te ba ndigëni xamuñ fan la wërdig bi fété bisub deug bi waaje ñew ci politiciens wu réew mi turbine yene kay nañu ñett semaine yo xamanteni réew mi yépp da fay taxaw administration bi du dem du dik liggéey kat yi ci bureau yi ko ci dem ngir bëgg kayit bo moyul dan la tardel ndax ni tribune gisé modi ñaar fukki fan ak benn yo xamne réew mi da koy nekk ci crise bu ñuy xol suñu tardement bi yépp tribune yene kay nañu politique gu ëpp moñu ko yobé tabaski gi ñëw na bo nopi siddi ko nañu wayé nak ren di du tabaski góorgóorlu yi ndax xaru yar yi loxo mënu ko laal xaru coggoli dugguñu ci réew mi góorgóorlu yi bu ñu am xar ba noppi li accompagner di sobleek yu mel na ci mi